los muertos hacen las vallas, quieren salir. Venden sus ojos, no los oirán venir. Hijos de otra, manos de obra, olas de un mar. No tan profundo necesidad. Los que no flotan son tus hermanos, aunque no quiera Dios. Somos la sombra de un mismo árbol, somos todo color. Millones de años, polvo de es lo mismo, frutas del verbo amar. Stelle cele mai parlate, stelle mare mai abbracciate, esce voglia diventare, non te ne confido, mare sia terra né promesse, urmare terra stessa, io son gomma. veš Prijeti sokola veš Omarma tenen mare maren un tena confina Io son come son la pesce